здорово, народ, с вами Пафос Хак. Как и обещал, выложу чит вечером. Вот и начал выложить. Называется чит Zero Hack. Слил мне знакомый друг в ВК. Попросил протестить чит. Ну что ж, давайте протестим. Инструкции никакой нету, вот в чем прикол. Так, ну я как, как понимаю, Zero C надо перекинуть на диск C. и открыть Zero Hack, я понимаю. Так. Zero Hack. Так, вводим наш ключ. Сливаем ключ после 30 лайков. Активировать. Вот такой у нас щит, полупрозрачный, как мы видим. Название процесса, как мне он говорил, видеть надо Vime World. Выбрать инжектор Inject. А, переходим на диск C. Забрал C. И вот, как я понимаю, вот inject cheat. Перетаскиваем его вот сюда. Нажимаем inject. Так. Ну, походу ждать надо. Вау. 1550 подписчиков. Огромный респект, ребят. Вообще. 1550 подписчиков. Было 1540. Есть подписчиков. Или точнее, 1535. Офигеть. Как вы быстро добавляетесь. Спасибо вам большое, что подписываетесь на наш канал. Я очень этому рад. Так, ну все, инжект выполнен. Нажимаем OK видим, у нас запускается Vime World. Так, давайте его сюда передвинем. Так, ну все. Сейчас надо еще ждать, ждать. Так, мы все, и как именно играть. Ребят, я просто в шоке. Этот чит реально работает. Лол. Охереть. Так, ну что, я пойду тогда катать с, с ним. Включу текстур паки и пойду гонять с ним. is enough. It's never too late to change your love. So baby.